palavra cantada. Iapo, ia, ia, e, o. Iapo, ia, ia, e. Iapo, ia, ia, iapo. Ituki, tuki, iapo. Ituki, tuki, e. Iapo, ia, ia, e. Iapô, ia, ia, ia, Quem tá fazendo aí em casa? Iapô, Quero só ver. Ia, ia, Mandem filminhos. Ituki, tuki, iapô, ituki, tuki, Guarda um pouquinho mais depressa. Iapô, ia, ia, e, oh. Iapô, ia, ia, ia. Ó, o Paulinho tá acertando, gente. Iapô, ia, ia, iapô, que tuqui, tuqui, todo mundo tá acertando. Mais rápido. Iapô, ia, ia, ê, iapô, ia, ia, ê. Iapô, ia, ia, iapô, e tuqui, tuqui, iapô, e tuqui, Iapô, ia, ia, ê, iapô, ia, ia, Iapô, ia, ia, e tuque tuque iapô, e tuque tuque Aula de é. recuperação. Iapô, ia, ia, eu, iapô, ia, ia, e. É. Iapô, ia, ia, tu que tu tuque iapô, que tuque Agora, agora Sandra, eu quero ver se eles sabem já aprenderam em casa. Nós vamos só cantar e vocês vão fazer, fazer. o gesto, tá bom? Iapô, iaia, eu. Iapô, iaia, Iapô, iaia, iapô. E tuqui, tuqui, iapô. E tuqui, tuqui, Mais uma vez. Iapô, iaia, eu. Iapô, iaia, eu iapo, ia, ia, iapo, ituki, tuki, iapo, ituki, tuki, e. Iapo, ia, ia, e, o, iapo, ia, ia, e. Iapo, ia, ia, iapo, ituki, tuki, iapo, ituki, tuki, e. Iapo, ia, ia, e, o, iapo, ia, ia, e. Iapô, ia, ia, iapô, e tu que iapô, e tuqui, tuqui, Olha, vocês fizeram muito bem, a gente viu. A gente tem um buraquinho aqui que a gente viu vocês fazendo, muito bom. Todo mundo lá em casa.